kyatugamba nti bamafiya kati bagenda mu toireti emirundi yena bagula nnyo toireti pepa <laughs> pulezidenti kyeyakoze yabatumidde omuntu eh. the man has said is sick and tired of you if you don't change kati nababuulira tebagenda kubeera mu gavumenti ye kuba museveni is here to stay about 20 years hmm. ate ayina challenge aliruddawo kakati the mafias bwamala okubabuuliza kano keyabagalira mukundi kiki kitongole kyamasanyalaze bakiduseeko mm. kyabadde kibaleetedde obuzibu baba 50 million dollars okusaasanya amasanyalaze mu ggwanga akulu n'agaana obubakwata oyo naye agenda nakalema naye agenda gwebaleeta omumyufu eh. ajja kusigalawo naye mwaigigiza ofiisi eriyo amyusiza omumyufu ayoola eta negotiatinga nonsense nonsense kakati yusu kaka yawunzeeko yawumuziza abo nabadde bala omanyi nze nagamu purezidenti nti omusajja omusiguze tawerekera bagenda kwogereza abona bakakka balungi baki bano bagundi abakulo naye bali babawamba mm, bamafia babawamba botakolaganabo bakuja nze nzijeyo eggwanga zinkubanenkuwabiza ddala tokuba simu yange kubanga i cannot make your, my children slaves to yours kiwakimuleting wealth ate tuwagiranga bamujjako kati babadde ku sempija kyafulopins sempija kasaba kutera gulaguyo abadde alina sente nti okugamba kulagu nga sempija amawulire tegakubamu kabusinga bidweyo nayonno naddawali olaba pulezidenti bwe yakwata lagu omusajja yakwata excavator gyeyali ajje mu agriculture nagiteeka ku loola ekiro nagyolekeza bagisanga ku mulyango wa agriculture museveni akola kati kakati wat their structure structure yabwe eriemu bagamba kati oliduosinge tension museveni byatya nti abantu bajja kweyiwa mu luguudo tubiriduosinge one kakati bakutte people power bajjayo abantu baabwe for you to believe nti babaguze ba kubanga nze ntuli omuntu stupidity noga nti bulijjo bwe bankwata tebanyamba kaba nange ate abakwata gyolaga olwokuba omwami wange bambi munafu owamaje bwajja naneebakako nansobyako omwami tasobola kunyamba kati kyemba nkola kanfumbire owamaje ankwata <laughs> that reasoning who has been harassing you who has been arresting you government forces? Do you surrender to the people who have been... Did, did, did Museveni surrender? President Museveni, Ibamu Gamba and Mama O, mm. bagenda kumuta ni kitao. Ngoluania Mugamba. Ntiba Boboti. Mm. Boboti bagenda kumuta. Namini ya Mugamba. Museveni mm. na Gamba. Kill them. Kill them. You pay a heavy price later. Mamubateka. Hey. Na ye. Hey. Mumase kusasula. Mchimanyi hmm. mkubalide miaka emeka. Hmm. myaka musanvu gyokamba kubye nembateeka wali theya paniking ne mukama waabwe abategedde kubanze nabategeera nti kasaba kujja mukifo nebakuteeka mukirala nga yomukulu yadduka ne 5 biliyoni ye nagenda investinga nagula akedi mbwembw abasuule kasasiro sijja kugendayo ku kasasiro wali bayo sente nayo nkimeyo amw ati homu amwoke mbakubye mbamazeemu ejjoko lyabwe ndi bamazeemu ate togenda wa muntu ajja kgende wagundi for the first time a man oba yeseiko oba si yeseiko ranga me in a very humble voice Are you you Mr. sa yes i'm the one i'm your friend seiko wow, wow, true yeah. are you the seiko i know mm. yes. yes i want to tell you mm. i've been hearing you attacking me over the inland port yeah kiki ate bwanasiiku mukwano gwange <laughs> omusajja oyo mufere omusajja namukwata nemutwala mu banka waliwo omusajja omulala ani olwo bawulidde nti landi gundi musajja agenda kukola inland port tumutwala mu banka muzeeyi etumusasula miliyoni ze lukaaga nzitiyambako yadde ekikumi hmm. naye omusajja ekyapa yakiremera ate sente zetwamuwa nagenda mukooti natuwabira ate abettolo nebamwongera emyaka kyenda mumukaaga kati ayina liizi yakyenda mumukaaga sente sinze nazirya ehambo juma seiko explaining to me paka wakitegeera yakuby eggulu inland port wabadde wagimanyi ah. nabagaa nti pulezidenti yalagira omusajja atuzimbira inland port ngaebintu byaffe byonna babiyolayo nebabiteekagonzi emalaba twali badde tetubona bana truck drivers bano say ko came in a humble way because when you shout at me i shout all the sand i switch you off you must when you are talking to mirundi you must be humble eh? ngabagenda kuogereza <laughs> yesolagiraniolagiraniayinza eh? eh? okulagira only under one person Who? moja peke yake mm. his excellence president museveni yeka Ah, ntikasofumbirwa wejeko liberty eyokwenda eh, eh, eh. efuna abasajja abasajja babuuza mu bbala batamivu babuuza gwatwala mukazi weye maama w'abaana ah, atwale atwala omusajja akubira mu bbala ngaakimye mukazi we naye gakubuuza gwokuba ye maama w'abaana nti si yeye ukiniyuki mm, bakuba <laughs> ekitegeeza once you get married you lose your liberties the moment you work in government under a formal arrangement you not fight the mafias baba manyika tukwe bakubira simu bayina we bakujirako they cannot in fact they say mirundi has a security code we bakommunicating ira ne museven era bateka wo research nti intelligence organization zimbulizeko tukakati ku limikoti ya kitawo nenyokonga bali mu kisenge <laughs> mulumike president mwe hmm? mubalumike gwe ne president wemwogera eh, babitegeere mwogera disawa eh, meka eh. kubanga nze nalema nategeera if these machines were given to use lwaki teyabitwalayo lwaki teyabitwala military intelligence bali compromised nti bwe bakola bagemire bagadde okumuteeka ku supreme court ebaluwayo bagikwezi bali balayidde ekyakimaze yeewaanyo baali bamuyodde namukwatanga yewaana ku faamu ye oyo yonna mumazi that one she will never si baliva muyodde n'obujozi bwe omanyi wano pulezidenti bwe yabadde abagalidde mu nyumba muugundi bakubidde munaabwe essimu nti omusajja tetumanyi gyatutwala oba kitaleagaddewo <laughs> n'ekitubuzi agenze munaabwe gwe bakubidde essimu weya state house esimu yajijeko naye pulezidenti agenda okuddamu ebbaggulya abafulume mm. okugiteekako ngaeraga ali busiya ekitegeeza yaddaayina katenge ngatemayingira kenya namuzaaga wano kati nze manyi paniki yawe emafuyaza paniking thats why eh. bano bavuddeyo eholodde basasudde olunaku lulamba ku tv mm. private foundation fe kakati naababooda waliwo abali obubi ababooda esente zafulumye nyingi nnyo bagala obbazanyirako nti be babafuga hmm. waliwo ekibiina ekibataddemu sente mwetegereze nnyo ku maradio gaffe ne tv kuliko abuguutanye olwababodaboda alina kyatadde ennyuma hmm. twambalagani mubakubire mmuteeke wali twambalagani ababada mwegendereze kakati private foundation yevaawa import substitution yesisa weyaweyayo I'm flabbergasted. I'm ashamed. Eh, hey, eh, hey, are you just landed from the moon? What have you done? Import substitution. When I, I compare. Hey. Eh, mbu abantu bajja kuddayo kusuubula bweru bulango yajja zikolera wano lwaki gwe toli mu kikoyi kyabajjajjaabwe suuti nga ozambala ozigulabwa lwaki toyambala lugabire receives condiment if we want to rehabilitate this country two issues one the banks kubanga kakati mwe kyemutamanyi banks ziri bwezit tulina tekiyita backward and forward linkages nti mulimu ebintu byemutabala one gwogamba nti loni zeyongereyo naye mwe mulowooza banka sente zeziwola zizijjawa banka sente zeziwola zizijja mu bantu ekyokubiri mubeeramu ait e, gundi projects zebayinza okuyisa mu centenary bank oba waziyamba abantu kakati if this money belongs to mukunja how can the bank decide ntitejja government ye ino okuvaayo eteeke sente mu mabanka ago looni yo bagyongezeeyo oleme kusasula mu myezi mukaago ba myaka ebiri naye nga banka esigadde ekola the government must come in and recapitalize and capitalize these banks uganda commercial bank bagicapitalizing ne 95 billion ne bagitunda billioni ana mutano kigundu nagiba nagimala okuba kyebaali batunda baali kyebakimanyi mm. president bamulinsa ennyonyi nti westmond asia yali egula ucb ya malaysia nagirinya ennyonyi nga kampuni egenda okugula greenland bagita westmond lands ya moi ye kenya yeyagula yonna negiba negitwala greenland yayina manya gundi uganda commercial bank yayina ku akaunti yaye new york eyemwanyi gyeyateekangako sente zemwanyi nga miliyoni za dola mukaaga ate za time zaali meka bagitunda biliyoni ana mutaano abantu naye gwe bali ate amanya geegamu bebaliyola hmm. wanuka gavumenti ezimujja balawa nga batema way obubbi bulinga hiv bulinga muwala afunye lubuto ku ssomero once your daughter falls pregnant school gonji daughter he does not pay you to advise her not to move with the bad boys kuba olubuto tebalwongerako nti wakiri mwana nga efunayo olusooka naye baleme kuteeka mu lwakubiri aa ah, ah. luba lugenzemu lumu what matters is not what you do today si bulokole nti bwolokoka ogenda mu ggulu what matters about hiv is what you did five years ago okumala okufuna sirimu nova ku bwenzi ate ofunaki <laughs> waliwo wa bruno wakiragala nti bajja kulwanira mubiri gwo uh-uh. ekikulu mafiya byezeekola nti lwakitala ate eyayina kaliya ye nemugikuba nasali eyayina kaliya ye nemugikuba kuba mubbeewo sente eziriwo bano bonna mugenda bakoleraki baddeewo bwino yobusungu obuli wano obusungu obuli wano hmm? people go back and tell their children nze nabagamba nti abo abaana bange time ze ndi musajja mukambwe naye amwe realis nti abaana abaala bajjajjaabwe nga bamwokya lwaki ono musajja wagira museven ne balaba nga ntweyapusa ayingidde state house youhear youhear bangoba bannakalema when my children join the opposition sinyiikana kunyiika they are bitter they educated years I'm a realist he was humiliated bokedde kulubya nankuba emyezi mukaaga bayise nyina bamukebera omutwe kulubya yasoma ludda wayasimanga byolonde jebamujja so is bitter nze sibiranga ko mawulire nga ndi mwavu nze nokusomera kwa nkubuli kale ya masters ne yamba langa ne degree ne nga yisomera wa mpoze mukomagiro sima sima kerere nga yali nya makere yali nya yote ugamba katereka nze ne kusomero i was aware of sibiranga ko munako mm na yingira mawulire nga nyamba la masuti ne ateye ko munako lumwa ya attended a meeting ya ba UPC mm waliwo minisita wabungereza overseas development yali aze wano nengenda kuaiport nga nekubedde suuti zange bantwala mu vip nzijukira otayi nani nga gavumenti ya southern sudan, ya sudan ekatuma wamajaji wambye nebaitugera kan this happen here nti hie ah, ah, kitandikirawo abalwakatezi bani kitandikirawo kozi neyabwegenda kugwa naye yabwe bawambampamba bali balooza nti tekisobola kubeerayo kakati bano bakutte ba boda boda omukazi pulezidenti gwalina okugoberawo omukyalo ono wakampala namugwanya ye bamafiya be bamuleeta thats why buli pulezidenti kyayogera awakanya kiwakanya namugwanya yayagala kuleeta baasi hmm. naye namugwanya obwongo bwe tebukola I'm telling you. Yeah, you can abuse you. Because you, if you become a minister, God does not give you kuba minister ngo bongo. Ah, ah katonda mwana anga kuwa. Katonda takuwa bongo bulala. President wa, Prime Minister wa izi nintanya mbamufunana kubba. E, yali President wa yu wa izi hili yatika atika buwala museta house. Museveni na kuwa minister ngo bongo tukola. God does not, you can't tuwagena no musajja so, e, mwami, mwami, mwami, London. Hmm. Ndiwa muteka mwabai pifuro wajasulako. Hmm. wakati mwameri yaba atudde agenda okulaba nga abakola mu hotel managers we have a problem The, your, your, your minister has created trouble here nga twabo gyaleesa ogimanyi ah. yagenda mu toyiret ngeri akabakazi bano abanene akabafuira bwe kati hmm. akoti ate mweyapama ate kano nakalekawo ekivundu nekisandikira they had to pay a, a holo flow <laughs> hasiki amiria eminisita yakozinga trouble bonna abantu nebabeva ekiwetinga nga takitagenze ngembeera efudde fulowa yonna hasiki amiria omulala ye omulala ye ate obawa introduction omulala yatwala western jazz kati abantu bakera kumakya bano abaana abanoonya e- abaala obulizi nebagamba nti no era ne balumba amiria but yoye e- Your minister urinated on our bed in the sheet. amiria yo bwemujogajoga nzenseka nokuseka amiria as kakati okimanyi nti bakwata omuserikale wa gundi wa special forces nga tewali muntu asobola kuyola kujja muno kuyiwa muno teri buveera a minister so me when i look at these people <laughs> nebye bakola some are primitive ovalaka yovaluda ova munsokoto nebakuwa minister museveni nakulonda some of them would be for chovalaba nti kadaga yakoze institute bajigamba muyajiruma rebeka kadaga hmm. parliamentary studies hmm. institute hmm. yes mps bali maze emyezi mukaaga nga babasomesa honalebo kuteesa yagamba nti embasi zaffe ebweru tezikola why museveni atuwa ba politicians ye anoonya kusolovinga problemu kakati gwe kyolina okukola kiri kimu onalebe kuteesa muteekawo e course for diplomat emakerere obanga mukimanya ensamizi nti omusajja bamu obwambasada emyezi mukaaga agimala asoma diplomacy how to conduct himself ambasada wa uganda ebirigiya mundooza kati yafa abakongo bakola omukolo gwabwe ogwa independence ne bamuyita tayina magezi mmutwe amajega magali kongo mkubi ya kisangani ya tuwa leye ngalabini baka tunu <laughs> ba mtu ngatuma liriza so kakati ba nuba mafia mjia kubala ba mboda boda waliwa jogere renyo baku uli ngaba ye sente nyingi mboda boda gundi abakole la nyoyo umwana ba mizani uyu yukumuka nti ambala tisa atiemu uh, eh, balamu balamu mm. kakati beba bikola mjia kulaba nti bali imba presenti nti banubasa ledino bakula bantu bajabata wy bwoba tojja kumalako besige ye yasala amagezi hmm. kakati besi yesalidde bobi wine amagezi yamugambye bufe abanene tetwesimbawo kozi ye akolera ani akolera gundi tumukundi hmm. kati ono ye yafudde bajja mukuba mwemumanyi ani alaga amayumba gaabwe agafamire mukimanyi hmm. abamanyi alaga amayumba ga famireekyo strategy nti bano bo bazijjewa mu kiseera kino is strategy to, to destroy this man naye abantu bo tebakuyitangako gwejobagambe nti njagu tolimbanga omuntu atwala mukazi we mudwaliro tolimbanga omuntu atwala omulambo tolimbanga okutambuza omugole tolimbanga omuntu ali mukizibu nti ojja musomosa mm. baja batta so the mafias are reforming nti boda boda ani ani bababire muyo namugwanya namugwanya today what the city needs pushades abantu bano mumotoka muzigenda okujanga okupiikinganga abantu the land is yours ya state council muteke obu mobile gundi obu abantu we batula musambo okuyingira takisi bali mu kujirwanira ebyo si byalimu ali mu motoka kawuju kawuju wasula musisi imwe yava mu liveni Hmm. Ne, ka, ye kawujjo oba ye kawujjo kawujjo ndowooza kawujjo nkaali hmm, ba kawujjo